Kızın başı secdedin almaz idi asla Mecnun başını secdedin almaz idi asla Gerleyli itini gülden taptım salla Leyley karaner nergisini başımda urayım Neyley karaner nergisini başımda urayım Kim başıma afet getirir ürküz şeyler Kim başıma afet getirir ürküz şeyler Yazdan da yüzün müsebir katip takdir Yazdan da yüzün müsebir katip takdir ayetini kıldı benim şanıma ibna ayetini kıldı benim şanıma ibna Yoksa ne için bir de var ilye elala Yoksa ne için bir de var ilye elala Dozaknına gel iş kotu gülle kızıtırlar Uzaklıma gel iş kurtu bille kızıtırlar Değerlerce uçma didürür basta muhavna Değerlerce uçma didürür basta muhavna Maksam ve yüklenmeyi Yakut karilerimden eyle tevella Vasliye yetişkin geçesem olsan havayı Vasliye yetişkin geçesem olsan havayı Nesli ve yetişkin çisem olsan oy Gel kılsa kerem Tanrı tabarek ve teala Gel kılsa kerem Tanrı tabarek ve teala